setelah datang kejelekan akan datang kebaikan maka setelah fitnah besar itu nanti muncul setelah itu kebaikan yaitu apa masa khalifah Umar bin Abdul Aziz di saat di mimbar-mimbar waktu itu diupaya jadi memang ada fitnah fitnah dari kaum khawarij dan fitnah yang membenci ahli bait nabi fitnah yang membenci sahabat nabi ini fitnah kelompok zaman itu fitnah yang membenci ahli bait nabi sampai Sayyidina Imam Ali dilaknat di mimbar-mimbar jangan dikatakan itu ahli sunnah ya itu fitnah yang dihembuskan itu adalah penguasa kemudian muncullah Umar bin Abdul Aziz keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab menghentikan fitnah itu semuanya Jadi menjadikan negeri waktu itu tenang tapi masih ada ya sisa-sisa tadi sisa-sisa pemikiran-pemikiran yang salah masih ada pada zaman itu kemudian hal fahal ba'da dhalikal khair min syar apakah setelah kebaikan itu ada kejahatan kala na'am ada du'atun ala abwabi jahannam du'atun ala abwabi jahannam nah ini artinya itu sampai zaman ini itu ini yang terakhir ini setelah masa itu akan ada muncul kejahatan-kejahatan tapi bentuknya adalah du'atun penyeru kebaikan du'ah juru dakwah ustaz ala abwabi jahannama menyuruh kepada pintu jahannam man ajabahum ilaiha kalau ada orang ikuti mereka ini qadhafuhu fiha maka akan masuk ke dalam neraka qultu ya rasulullah ya rasulullah sifhum lana saya ingin tahu modelnya orang itu penyeru kayaknya ustad bicara tentang pemikiran Islam bicara tentang Islam tapi ternyata menyeru kepada neraka jahannam hum min jaldatina Nabi mengatakan itu sama kayak kita begini modelnya uh, serem banget kalau zamannya pakai kopiah ya pakai kopiah mungkin pakai gamis begini mungkin pakai baju koko min jaldatina dari kaum kita dari bangsa kita yatakallamu nabi Al Sinatina, lesanya sama dengan kita kita ini kaum muslimin sama pakai gelar ustadz atas nama agama akan tapi mereka merusak agama ini yang membahayakan dan itu yang paling ditakuti Nabi Nabi pernah menyebutkan dalam riwayat lain Dajjal itu menyeramkan mengerikan tapi ada yang lebih aku takuti lebih daripada, daripada Dajjal siapa? ulama su ulama su ulama tapi tidak tulus tidak baik semoga Allah menjauhkan kita dari ulama su' dan jangan menjadi semoga Allah tidak menjadikan anak-anak kita ulama su dan kita semua dijauhkan dari ulama su nah ini ulama atas nama alim mereka berbicara tentang kebenaran seolah-olah akan tapi ternyata mereka bukan orang yang benar bahkan ada pemikiran setelah itu lihat kalau kita baca lanjutannya fama ta'muruni apa yang kau perintahkan kepada aku ya Rasulullah in adrokani dhalik kalau kami ketemu dengan kelompok-kelompok begitu itu kalau talzamu jama'at al-muslimina kau harus bersama jama'ah kaum muslimin ini isyarat bahwasanya bersama adanya fitnah itu nanti ada as-sawadul a'zam kelompok terbesar kelompok terbesar dari masa ke masa dan itulah hendaknya kita ikuti bersama fitnah yang ada pada zaman itu kaum khawarij terus berkembang hingga abad ke-1 selesai abad ke-2 abad ke-3 menginjak abad ke-4 mulai muncullah ulama-ulama ulama ada pada zaman dari masa sebelumnya dari zaman sahabat ada zaman tabi'in ada zaman tabi'in tabi'in ada hingga muncullah ulama-ulama seperti Abdul Hasan Al-Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi yang beliau beliau membersihkan Islam daripada campuran-campuran atau akidah-akidah yang disusupkan maka muncullah akidah ahli sunnati wal jama'ah itu isyarat kepada jama'ah pengikut Abu Hasan al-Syari dan Abu Mansur al-Maturidi Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Syari dat pemikirannya diikuti oleh para ulama dan itu ulama itu tersebar ke penjuru dunia dari barat dan timur di dalam madhab Abu Hanifata Maliki Syafi'i Hambali mereka adalah berpegang kepada ini ada sedikit dari Hambali yang keluar dari ini dan Hanafi rata-rata adalah ibu, ibu Abu Ansar Al-Maturidi Maliki Syafi'i rata-rata ikut Abu Hasan Ashari makanya kalau kita lihat dari dunia semuanya ini lihat rata-rata bagi ikut Abu Hasan Ashari ini adalah isyarat jamaah yang harus kita ikuti ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya sawadul a'dam kata Nabi kelompok yang besar ikutilah mereka itu mereka itulah talzamu jamaat al muslimina wa imamuhum ikuti jamaah kaum muslimin dan imam mereka pemimpin-pemimpin kan fa ilam yakun lahum jamaatun kalau suatu ketika kamu ketemu satu masa yang jamaah itu sudah tidak ada lagi wala imam enggak ada lagi qala fa'tazil tilkal firaq menghindar daripada kelompok-kelompok yang bertikai yang seperti itu kamu jauh walau anta'udda bi asri syajaratin biarpun kamu itu harus pergi ke sebuah tempat enggak ada beras, enggak ada nasi, enggak ada makanan sehingga makanmu harus makan pokok-pokok kayu sehingga enggak ada makanannya hatta yudrikakal mautu wa anta'ala dhalik sampai kau mati kau dalam keadaan berpegang pada akidah yang benar Artinya dia akan ada zaman fitnah ini. Masya Allah lihat. Sekarang mulai masuk. Indonesia Raya Alhamdulillah. Dari masa ke masa. Mulai dari Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para awliya. Para wali-wali. Termasuk menjadi organisasi dakwah namanya Wali Sembilan. Indonesia. Akidah yang masuk di kita, negeri kita adalah akidah. Ahli sunnati wal jamati al-ash'ariyati. Yang biasa anda dengar dengan ciri khas mereka memahami sifat 20 sifat Allah bukan hanya 20 sifat Allah banyak sekali hanya sifat 20 ini adalah beberapa sifat yang perlu dijelaskan karena apa di situ ada ada kesalahpahaman sebagian orang memahami sifat tersebut sifat 20 akai ha, maka di Indonesia biasa Malaysia Singapura Thailand Patani semuanya adalah dengan akidah ahli sunnati wal jamaatil ashariyati itulah akidah kita setelah itu muncul wakil fitnah akidah yang aneh-aneh. Anda harus tetap berpegang. Berpegang akidah nomor satu. Ahli sunnati wal jama'atil asyariyati. Harus anda pegangi ini. Itulah keselamatan.